jalanku Biarkanlah ku tentukan sikapku Kini ku ingin menikmati duniaku Mungkinkah kau mengerti akan aku baik Tinggalkanku sendiri Bosan diriku Beredam emosi Jalan hijau Yang engkau tawarkan Kurang saja Ku tak mungkin mengalah Langkah kakiku Tenggelamkan cintaku Di tapak tangan